नमस्कार दोस्तों मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र क्या भारत सरकार के चाइनीज ऐप को बैन करने के कारण आप दुखी हैं आप मायूस हो गए हैं नहीं ये मायूस होने का समय नहीं है ये दुखी होने का समय नहीं है बल्कि ये समय है अपने आप को एम्पावरमेंट करने का अपनी पेट्रोटिज्म दिखाने का तो चलिए मैं आज आपको बताता हूं कि आप इन चाइनीज ऐप की जगह पे कौन से भारतीय ऐप या कौन से दूसरे जो ऐप हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हो और बल्कि उससे ज़्यादा अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्कैनर्स की हम अक्सर क्या करते हैं कि हमारे जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कैरी करने की बजाय हम स्कैनर से उसको स्कैन करके हमारे मोबाइल में रखते हैं अब सोचिए इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आप चाइनीज ऐप से स्कैन करोगे तो वो तो वहाँ जाएंगे तो उसका दुरुपयोग होना संभव है इसलिए आप केम स्कैनर का इस्तेमाल नहीं करोगे उसकी जगह पे आप एडोप स्कैनर जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि एडोब स्कैनर जो है वो एक ट्रस्टेड ऐप है चलिए हम बात करते हैं क्लीनर की अक्सर क्या करते हैं लोग अपने मोबाइल में हर कुछ घंटे बाद या हर दिन क्लीनर चलाते हैं उनको लगता है कि क्लीनर चलाने से क्या होता है कि उनकी जो अनवांटेड जो चीज़ें होती है मोबाइल के अंदर वो निकल जाती है ठीक है इसीलिए आप क्लीनर चलाते होंगे लेकिन आप जो क्लीनर का यूज़ करते हो या तो क्लीन मास्टर का यूज़ करते थे या फिर आप स्पीड बूस्टर का यूज़ करते थे और दोनों ही ऐप चाइनीज ऐप है पता नहीं अभी तक उन्होंने कितना डाटा आपका चुरा लिया होगा लेकिन इसकी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो CCleaner and files by Google ये दोनों ही जो ऐप है वो आपको इन दोनों से अच्छे रिजल्ट देगा और सुरक्षित भी रहेगा चलिए अब उससे भी बड़ी बात करते हैं ब्राउजर की क्योंकि आप आप क्या सोचते हो आप क्या देखना चाहते हो आपकी क्या पसंद है क्या नापसंद है ये सारी चीज़ पता चलती है ब्राउज़र से और आप अक्सर लोग जो ब्राउज़र यूज़ करते हो वो या तो करते हो यूसी ब्राउज़र या करते हो एम ब्राउज़र ये दोनों ही ब्राउज़र चाइनीज़ है आप इन दोनों ब्राउज़र को अभी अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दीजिए उसकी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स आपको मालूम गूगल क्रोम बहुत ही अच्छा ब्राउजर है जिससे आप अपने मोबाइल पर लैपटॉप का मजा ले सकते हैं तो इसलिए आप इन दोनों का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए बात करते हैं हम वीडियो एडिटर्स की अक्सर लोगों के मोबाइल में मैंने वीवा वीडियो देखा है वीवा वीडियो एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हो लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये एक चाइनीज ऐप है और ये भी आपका डाटा चुराने के लिए बहुत सारी परमिशन मांगता है ये तो आपने देखा ही होगा कि जब भी आप इसको इंस्टॉल करते हो तो बहुत सारी परमिशन मांगता है अब ये बताइए कि कोई ऐप आपकी इतनी सारी परमिशन क्यों मांग रहा है उसे क्या ज़रूरत है आपके कॉन्टैक्ट की उसे क्या ज़रूरत है कि आपकी लोकेशन की उसको तो वीडियो एडिट करना है ना तो वो कैमरा का मांग सकता है लेकिन वो आपसे लोकेशन भी पूछता है वो आपसे कॉन्टेक्ट भी पूछता है जबकि इनकी ज़रूरत नहीं है तो आप वीवो वीडियो का इस्तेमाल नहीं करेंगे उसके जगह पे बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐप हैं जो कि सारे यूट्यूबर अक्सर लोग करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ जैसे आप काइन मास्टर का यूज़ कर सकते हैं आप इनशॉट का यूज़ कर सकते हैं आप पावर डायरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं और ये ऐप उनसे कई गुना अच्छे भी हैं चलिए दूसरी बात करते हैं अब फाइल ट्रांसफ़र की हमारे अक्सर क्या होता है हम कहीं फ़ोटो खींचते हैं कहीं वीडियो बनाते हैं दूसरे को देते हैं हम अक्सर हमारी वीडियो हमारे मोबाइल से उसको ट्रांसफर करते हैं और इसका जो माध्यम है सबसे ज़्यादा आप जो यूज़ करते हो या तो जेंडर यूज़ करते हो या फिर शेयर इट यूज़ करते हो ये दोनों ही चाइनीज ऐप है और आपने ये भी देखा होगा जब आप एक दूसरे को फाइल ट्रांसफर करते हो तो उसके साथ साथ दूसरे ऐप भी ट्रांसफर हो जाते हैं ये आपने देखा भी होगा ठीक है तो आप इन दोनों की जगह पे एक इंडियन ऐप यूज कर सकते हो जो है जियो स्विच आप फाइल बाय गूगल भी यूज कर सकते हो ये ट्रस्टेड भी है और भारतीय भी है चलिए अब हम बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अक्सर लोगों के मोबाइल में क्या मिलेगा जूम जो कि क्या है एक चाइनीज ऐप है और इसका बहुत देशों में बहुत अलग अलग कंट्रीज में इसका विरोध भी हुआ है लेकिन हम लोग क्या यूज कर रहे हैं जूम यूज कर रहे हैं ठीक इससे कहीं बेहतर और सुरक्षित ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम है जैसे गूगल मीट है जैसे जियो मीट है स्काइप है या फिर से नमस्ते है ये सब इसमें कुछ भारतीय भी है और कोई बाहर के भी है लेकिन ये चाइनीज नहीं है ये ट्रस्टेड भी है और अच्छे भी है तो आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए चलिए आप सोच रहे हो इतने सारे ऐप बता दिए लेकिन टिकटॉक का नाम नहीं लिया अरे भाई ले रहा हूँ थोड़ा पेशेंस रखिए टिकटॉक का भी बता रहा हूँ आपने देखा होगा कि अभी तक पिछले कुछ सालों से टिकटॉक हमारे जो भारत में नंबर वन की पोजीशन पे था क्या आपको मालूम है कि पिछले दो दिन में इसकी रेटिंग कहाँ पहुँच गई वन पे पहुँच गई चलो रेटिंग तो आप छोड़ दो क्योंकि कुछ दिन पहले भी रेटिंग बहुत नीचे आ गए लेकिन ये इसका जो नंबर है आर्डर में जो नंबर है वो 198 पे पहुंच गए 198 200 लगभग 200 नंबर पे कहा वो फर्स्ट नंबर पे आया करता था अब कहां पर आ रहा है दो सौ नंबर पे आ रहा है अब मैं बताता हूं कि इसकी जगह पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो इसकी जगह पे आप मित्रो ऐप यूज कर सकते हो आप रोपोसो यूज कर सकते हो आप चिंगारी ऐप यूज कर सकते हो ये तीनों ही ऐप भारतीय हैं और उसी की टक्कर में है टिकटॉक की टक्कर में अब आप सोचोगे टिकटॉक तो इतना फेमस है तो भाई ये भी फेमस हो जाएंगे अभी तो स्टार्ट हुए अगर हम नहीं उसको यूज़ करेंगे तो वो फेमस कैसे होंगे टिकटॉक शुरू होता तब वो भी इतना फेमस नहीं था बाद भी हुआ ना हम लोग के इस्तेमाल करने से ऐसे अगर आप इनका भी इस्तेमाल करेंगे तो ये भी एक दिन फेमस होंगे और दुनिया इसको यूज़ करेगी चलिए लास्ट में बात कर लेते हैं हम शॉपिंग एप्स की तो आपने देखा होगा शॉपिंग एप्स जो आपका क्लब फैक्ट्री है वो एक चाइनीज़ ऐप है शॉपिंग ऐप से लेकिन इसकी जगह आप भारतीय ऐप जिसको हम जियो मार्ट कहते हैं आप उसका यूज़ कर सकते हो और कुछ हद तक दूसरे भी ऐप है जिनका यूज़ आप कर सकते हो तो ये था कुछ खास खास ऐप जिनके की मैंने आपको अल्टरनेट ऐप बताए हैं आप चाहें तो इन पे जा सकते हैं अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बात जरूर मानेंगे तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नए विषय के साथ तब तक आप रही खुश और मुझे दीजिए आज्ञा जय हिंद